She is performing live. Siddhu Moosa wala ko tribute dene ke liye 295, 295, 295. Merry Christmas! Zarza ka upper deck बहुत ही प्यारी पिक्चर्स आती हैं यहाँ पर food review time guys this is Bhavika welcome back to okay now what आज मैं आई हूँ एक लाइव कॉन्सर्ट में किसकी लाइव कॉन्सर्ट में अफसाना खान की लाइव कॉन्सर्ट में Afsana Khan who used to sing with Sidhu Moosewala जटा शरेआम तूता तक गरदा और क्योंकि आज क्रिसमस ईव है and she is performing live at Jarja जैसे ही मुझे पता चला कि क्लब जारजा में अफसाना खान आ रही हैं सिद्धू मूसावाला को ट्रिब्यूट देने के लिए तो मैं ना अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि मैं सिद्धू मूसावाला की एक बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ सो so, क्लब जारजा में मैं आ गई and let me tell you club Jarja at Bais Godam Jaipur is a luscious venue equipped with world class facilities and very spacious a nice and beautiful rooftop site friends Afsana Khan पहुंच चुकी हैं क्लब में and she has started performing so चलिए चलते हैं क्लब के अंदर हेलो जी सगळ्यांनो ठीक हो बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत प्यार एक बड़ी ताड़ी जोर से आवाज आनी चाहिए thank you so much thank you कौन सा सुनना चाहोगे वाओ पूरा क्लब झूम रहा था और अफसाना खान के साथ अपने फेवरेट सिंगर को अपनी तरह से ट्रिब्यूट दे रहा था yeah! हो जट्टी जोने मोड़ दी बंदूक वर्गी वेख वेख जो सास जट्टी जोने मोड़ दी बंदूक वर्गी वेख वेख जो परांदे सास उगदे ਹੋ ਧੀਨੀਆਂ ਮਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮੰਨਦੇ ਧੀਨੀਆਂ ਮਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਓ ਸਿੰਘ ਪੇ ਜੱਟ ਦੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਖਦੇ ਹੋ और भी बंदूक मर गई देख में चुप रहा हरि भेंट मिलूंगी नित्य कंठस्थ भेंट मिलूंगी कर्म आधे नाम दे भेंट मिलूंगी सच बोलेगा तो मिलू तो बताए ये करेगा तो व्यक्ति बोलते हैं मिलूंगी हमेशा साढ़े सारे ने भाई याद रखना ताजा रखना हमेशा दिनाच रहेगा मैं सोच रही हूँ कि वीडियो के बीच बीच में ना आपको मैं जाजा का एक वर्चुअल टूर भी देती रहूंगी मेरी क्रिसमस क्लब जारजा में तीन डिफरेंट डेक्स बनाए गए हैं for seating The atmosphere, the service, the ambience, everything is really very nice. They do have good menu options along with drinks right from mocktails to cocktails including hard liquor. And ye hai Zarzaka rooftop. Wow, what a rooftop view this place has. You'll definitely be amazed when you'll be at the rooftop. wind cruising through your hair and spectacular view of Jaipur makes it worth it. और रूफटॉप के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जारजा का अपर डेक ये अपर डेक जो है यहाँ पर एक मिनी बार बनाया गया है जहाँ पर आप अपनी फेवरेट ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं और अपर डेक पर ही बनाया गया है ये फ़ोन बूथ वाओ मतलब यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं बहुत ही प्यारी पिक्चर्स आती हैं यहाँ पर जारजा में आउटडोर और इंडोर दोनों सीटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं आपको जैसा अच्छा लगे great clubbing experience, great lighting, a very nice place to hang out with closed ones and have a real good time. People who love clubbing must visit Zarza. you're enjoying Zaza ka virtual tour, right? अब मैं आपको बताती हूँ जारजा का फूड कैसा था मीन्स फूड रिव्यू टाइम अगर मैं फूड का रिव्यू नहीं दूंगी अपने ब्लॉग में तो काहे की ब्लॉगर हूँ यार मैं चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मैंने ना अपने लिए ऑर्डर किया जीरा राइस जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया kadhai paneer and fresh lime soda actually बहुत लेट हो चुका था तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट खाया जाए सो मैंने राइस ही ऑर्डर किया अपने लिए food is delicious. Lovely, बहुत tasty है. Hello, hello, hello. Mm. है क्लब जाजा का मेन बार मतलब ऊपर मैंने अपर डेक में भी आपको एक बार दिखाया था बट वो मिनी बार था thanks to the Jarja team जिन्होंने मूसावाला के फैंस को इतना प्यारा क्रिसमस गिफ्ट दिया और अब मैं दिखाती हूँ आपको जारजा के रूफटॉप से लोअर डेक का व्यू ये देखिए ये है जारजा का लोअर डेक मैं अभी आपको लेके जाऊंगी वहां पर एंड क्योंकि जो क्लब है वो भी लोअर डेक पर ही है लेट मी टेल यू उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड थैंक गॉड मैं इतनी मोटी जैकेट पहन के गई थी अपने आप को अच्छे से कवर करके गई थी सो मुझे इतनी ठंड खैर लग नहीं रही थी और चारों तरफ आप देख ही रहे हैं बड़ा क्रिसमसी सा माहौल था डेकोर भी बहुत अच्छा हो रखा था उस दिन so guys this was my today's vlog आज मैं आपको लेके आई जारजा जहां पर लाइव परफॉर्मेंस थी अफसाना खान की जारजा का खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा एम्बियंस भी बहुत अच्छा है डू मेक अ विजिट अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूजडे को कुछ नया मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी till then stay safe and keep asking your life okay now what